בוקר טוב חברים, כאן שר קליזו, וקודם כל אני רוצה לאחל יום קסום לכולם. יום מלא באנרגיות vibe חיובי. עוד קצת, ממש עוד קצת הם מסיימים את הבריכה. עשו כבר את הפסיפס, אני מאמין שהם יסיימו עוד היום, ואני מקווה שכבר השבוע תהיה לנו בריכה. מי שעדיין לא יודע, קולקציה חדשה של הכובעים עכשיו זמינה באתר myvibeshop.co.il מוזמנים להיכנס, להתרשם ולהתחדש ומי שעדיין לא רשום כמנוי, מה נסגר איתכם? מה נסגר? מתן? מה נסגר? איך אנשים עדיין לא רשומים כמנוי? מה נסגר? נמאס כבר, נמאס لا ماذا ده؟ قول יפה מאוד. כל החיים שלי בפלאפון הזה. הוא בסדר, הוא בסדר! מה אתה נורמלי? כן, מלא? תירשמו כמנוי ותלחצו על הפעמון הקטן הזה שנמצא שם בצד, בשביל לקבל עדכון על כל פוסט שאני מעלה. זאת אופציה מאוד מגניבה שפלטפורמת היוטיוב מציעה, וחבל לא לנצל אותה. בכל פעם שאני אעלה ולוג אתם תקבלו עדכון ישירות לפלאפון. טוב, אז מה יש לנו היום? אתם מכירים את לידור, נכון? לידור הוא חבר והשותף העסקי שלי. תמיד מסודר ומחויץ, והדבר שהכי חשוב לו בחיים זה הרכב שלו, ההונדה סיביק היפה שלו. החלטתי למתוח אותו. הנה, בבקשה, מלגה, הגענו. איך דיברתי בטלפון? אור? מה העניינים? מעולה. טוב, אנחנו הגענו פה למילגה, כמו שאתם רואים, זה רשת פופים, ובאנו הפעם להביא קלקרים, למרות שאפשר להביא פופים. בוא, בוא נפקס. בוא נפקס, פוקוס. פוקוס. אור הנר נמעל. בצבע <laughs> תפוח. טוב, אנחנו באנו למתוח את אה, חבר שלנו. שהוא כל כך אה, אוהב את הרכב שלו. אז אנחנו באנו בעצם אה, אה, לקנות כמות קלקרים שתספיק למלא בגאז' של רכב. כמה אנחנו צריכים? אה, נראה לי בין 3 ל-4. בין 3 ל-4 קילו? כן. אה, סבבה, הייתי בטוח הרבה יותר. וכל הרכב כמה? כל הרכב, 16. 16 קילו, טוב, נשאר עם השלוש ארבע קילו. עזבי, נמלא לו רק את הכפפות. טוב, אז יאללה. כן. <laughs> בוא נראה מה זה שלוש קילו. תראה מה זה קילו. טוב חברים, החלטנו לאתגר את עצמנו, אז קפצנו פה לפיצריה בשביל להזמין מגש חריף, אבל בהגזמה. גם הרוטב, במקום רוטב פיצה שרוטב חריף, יש חלפיניו בתוך הבצק, על זה יש טיבול חריף, ולקחנו את הטיבול חריף שלהם, קניתי טבסקו וצ'ילי חריף. נשמע מעניין. אנחנו בעצם מתחרים אחד נגד השני, כל אחד יש לו ארבע משולשים. מי שעוצר באמצע או שותה או שמסיים אחרון לגמור את ארבעת המשולשים, מפסיד. ומה המפסיד עושה? אין לי מושג, <laughs> אבל אנחנו נחשוב על משהו. אנחנו נחשוב על משהו ששר יעשה, כי אין סיכוי שאני מפסיד באתגר של אוכל. החלטנו שזה לא מספיק, אז אספנו גם את טבסקו. אוי ואבוי, אחי. אחי, אתה מגזים. מה קורה לך, אחי? תראה כמה שמת! וואו. יש לך רוטב סריצ'ה חריף במקום רוטף פיצה, יש לך איזה חלפיניו, תבלין צ'ילי וטבסקו. שאתם שם. סבבה, נשמע טוב. נשמע מלחיץ. אחי, תודה רבה. יאללה. יאללה, יצא מהדרך. הוא בוחר. חייב אה, לשתות. <laughs> אתה פורש? אתה כן, פורש? כן, כן. תגיד מה אתה למלך ואני פורש. תגיד מה אתה למלך ואני פורש. אבל אתה לא שאתה מלך. אני לא צריך להמשיך את העינוי הזה. אחי, זה חריף רצח, אבל אני רעב, אני יכול לומר משולש. מתן, אתה בסדר? לא, אחי. צאי ממני ישן, אני לא צוחק. אני לא פותח לכם את החלולות אחרי, אתם תסבלו איתי ביחד. פוף לרגע? אתה רוצה איזה פוף? איזה קלקל? אני עושה לכם מספיק פופים פה, תאמין לי. מה נאכל היום? אה, זה דבר איתי על אוכל, זה דפוק. אחרי זה פיצה? פיצה? איזה משהו חריף? טבסקו? אה, אחי, אני הולך להקיא. אל תקיא, תרגיש טוב פשוט. <laughs> היה קשוח, אין לנו זמן חברים כבר, השמש שוקעת, אנחנו חייבים להוציא את המתיחה לפועל. המשימה שמתן צריך להביא לי, הוא פשוט יביא לי כבר מחר. תחשוב על המשימה בלילה, ועכשיו הדבר היחיד שאני רוצה זה להוציא את השטן הזה בתוכי, להוציא אותו החוצה. כללית כזאת ששמים לידיים זה מונע דלקות, אם אתה הרבה על המחשב. אתה הרבה על המחשב אחי, אולי אתה צריך להביא אחד כזה, טוב? <laughs> לא באמת, זה מגניב אחי, תקשיב, אתה מחבר את זה, זה בלוטוס, עכבר, עכבר זה בלוטוס, לא- זה לא חוטי, זה על חוטי, כן? מה דעתך? נשמע לי טוב. עשינו לך הפתעה. זה קטן כזה, אחי, אתה שם ליד וזה פשוט כיף לך, זה עולם אחר כאילו, אתה אחר כך גולש במחשב. שווה להיות אני לא יודע איך להגיב לדבר הזה, לאיש המוזר הזה. טוב, בוא, בוא, בוא, אני בוא לך את ההפתעה. בוא, אתה תופתע, אני מפתיע לך שאתה תופתע. הוא מוזר מדי. תדליק לנו פה, שנראה את העכברית. זה בבגז. שלי? כן. עטפנו את זה. לא יקרה כלום לעכברית, שלא יישבר חס וחלילה. אמרתי לך שהוא לא אוהב את זה כל כך. למי שתוהה למה קוראים לו סנטה זה כי יש לו מלא שלג בבגש. חפש את העכברית אחי. אה הנה, זה ליד אחי? אה, אוקיי, סקלו. זה ליד אחי, אתה שם את זה? לא ידע לקוט ב... איפה אני פורק את הרכב? איפה הסאבוופר שלי, אחי. יואו. כל המגברים. בסדר, תפעיל את המוזיקה, זה יעבור. וואי, תפעיל את המוזיקה, בוא נראה איך זה נשמע. לאט לאט הוא יעקל. יואו, תראה איך זה גולש, אחי. <laughs> כאילו. מה שהדבר היחיד שעצר אותנו מלמלא אותך את זה בכל הרכב זה התקציב. <laughs> אבל אתם לא נורמלים, באימא שלי. למה? אבל מתנה חשמל, לא? אהבת או לא אהבת? <laughs> אז זהו, לא, חברים, אני סיימתי את היום שלי, אני מקווה שנהנתם, ואני מקווה שחויכתם. המתיחה הלכה מעולה, אני חייב להגיד, הוא הופתע. אין ספק שהוא הופתע. ועכשיו, חדשות מרעישות. אנחנו הולכים לעשות משהו שלא נראה ביוטיוב הישראלי, אם בכלל. בשבוע הקרוב אני הולך ללהק ולבחור גיימר או גיימרית שייכנס או תיכנס לחדר הגיימינג שלנו שעכשיו נמצא בבנייה. הבנתם נכון חברים? לנו את החדר גיימינג שהולך לעבור עיצוב מטורף, רניו, ריקאבר, recover, איזה מילה שאתם רוצים לבחור ואני אבחר גיימר או גיימרית שייכנסו לתקופה מסוימת לחדר הגיימינג שלנו בווילת My Vibe. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להיכנס לעמוד האינסטגרם שלי, להירשם כמנוי ולשלוח לי הודעה עם הפרטים שאמרתי לכם לצרף יש את ההסבר המורחב למטה ב description או בהודעה שהצמדתי למעלה. שיהיה לכולם בהצלחה ואנחנו ניפגש מחר חברים כי גם מחר עולה ולוג חדש. oh,